prest gaudelako etxera prozesua egi bilakatzeko. Etxera bidea inoiz baino gertuago dugulako. Etxera bidea gertu. Urriaren sortzian, donostian elkartuko gara. Goizeko amaiketan bulebarrean azken kilometroak egiteko. Eguardiko amabietan, pio amabitik manifestazio koloretsuan parte hartzeko. eta ostean ilunben batuko gara jaialdi erraldoi eder batean. Etxera videa gertu. El 8 de octubre nos reuniremos en Donostia. A las 11 de la mañana en el Boulevard para realizar los últimos kilómetros. A las 12 del mediodía en Pío 12 en una colorida manifestación. Y después en Iyumbe en el gran festival con... Belaco. Roten Amairu. Esnebeltza. Sutagar. Zea Lier. Doktor Deseo, Einaute Lorrieta, Josu eta Gari Ertzainak, Dupla, Makonak, Trikidantz, Tiek Elektro Txaranga, Porrotx, Maialen Lujanbio, Amets Artzaiuz. Urriaren sortzian, Donostian.